Hola amigos y bienvenidos a nuestro, a nuestro segundo video de animación. Hoy queremos conseguir de, de, una, de esta computadora aburrida a, a esta computadora. todo esto.